Hello, my dear movie lovers! Рада приветствовать вас во второй части Top 5 Netflix TV Series 2020-2021 for Learning English. Если вы не смотрели первую серию, обязательно сделайте это. Ссылку на нее оставлю вот тут и описание к этому видео. По традиции, пока мы не начали, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео, чтобы помочь нам развивать канал Puzzle English. С вами Кэт, и это Puzzle English. Наш топ-5 рассчитан на уверенных пользователей, pre-intermediate и выше. Если вы пока не дотягиваетесь, не расстраивайтесь. Есть идея. Если смотреть фильмы, которые вы уже смотрели на русском и хорошо знаете их содержание, это может благотворно повлиять на процесс обучения, потому что вы сможете воспользоваться английскими субтитрами и сместить фокус внимания на новые слова и выражения, которые лучше всего фиксировать в отдельном блокноте. А теперь переходим к нашей звездной пятерке. Number one is Hollywood. A group of aspiring actors and filmmakers in post-World War II Hollywood try to make it big big, no matter the cost. Such a drama from Ryan Murphy and Ian Brennan, but what if you too could rewrite the story? The last question is its tagline, by the way. Number two is Snow Action, drama and sci-fi from the creator of Parasite. Seven years after the world has become a frozen wasteland, the remnants of humanity inhabit a perpetually moving train that circles the globe, where class, warfare, social injustice and the politics of survival play out. Number three is Tiny Pretty Things. Я сама его смотрела. This is a mixture of drama, mystery and thriller. It centers the life of Nevea, a ballerina who attends Chicago's only elite ballet academy. When she arrives, Nivea begins to uncover the dark secrets that the school is trying to hide about the murder of prima ballerina Casey Shaw, who was pushed to her death from the rooftop of the fictitious Archie School of Ballet. The fourth one is I'm not okay with this, from the producers of Stranger Things and the director of The End of the Fucking World. Comedy and sci-fi about Sydney, who's a teenage girl, navigating the trials and tribulations of high school while dealing with the complexities of her family her budding sexuality and mysterious superpowers just beginning to awaken deep within her. Remember, growing up is a difficult thing, but very powerful. Я, кстати, это тоже смотрела. И э, первый сезон проглотила просто на одном дыхании. Очень жду, когда будет продолжение. Всем рекомендую. And the last one. Drama, comedy, one of my personal favorites, The Duchess. A single mom tries to raise her daughter in London while wondering if she should have another kid. Если хотите чего-то лайтового, я всем рекомендую этот сериал э, Duchess, потому что там в главной роли, там сценаристка и, по-моему, продюсер тоже, стендап-комик из э, Канады, Канады, зовут ее Кэтрин, у нее, кстати, очень смешные стендапы, а, так что посмотрите обязательно. На этом все, и помните, что не обязательно смотреть всю серию за один раз. Первое время достаточно будет и 15-20 минут, но с основательным подходом. Используйте сначала русские субтитры, потом английские, а потом отключите все и постарайтесь смотреть без них. Не забывайте выписывать новые слова и выражения, а также произносить их вслух, стараясь озвучить персонажа с той же интонацией. Enjoy! It's a